sin dormir Cuatro días voy sin ti Creo que me voy a morir Ando por el club sin ti, Tengo el chain y no brilla Si no estás tú Ando en el club ah. estrellas Estoy viendo morir a toda la escena estoy en la última escena Hay un traidor y una docena esta noche no hay estrellas Estoy viendo morir a toda la escena estoy en la última cena Hay un traidor y una docena Esta noche no hay estrellas I feel so weird when you're not around Kiss me and push me back to the ground Listen to my songs, tell me that you love my sound do you love me now? I want to hold your hand Want to kiss you till the end You change your feelings every day Until they fade away Te llevo en mi cora mala mía Alterando y desviándome de la vía Esperando a que el mundo ría Cuando yo muera ese día ella sonreirá y recordará cuando le entregue mi corazón Y sabrá que no habrá justo como yo Me ahogo entre drogas y tu amor más el dolor ya Estoy viendo morir a toda la cena estoy en la última cena Hay un traidor y una docena It's the noche no the estrellas Tell me what you're feeling, tell me are we done Tell me are you acting like every bitch does Feels like you fucked out at last Realize I need you for 4am cruising on the streets Right until I fall asleep I wake up, can't believe It was just a dream passing by the fast Baby could you stop and hold my hand Falling in love wasn't part of the plan In the end I'm broken and sad Baby would you take me home To the place where I belong Please don't get me wrong But I can be alone Baby, would you take me home To the place where I belong Please don't get me wrong can be alone Así caer, pero no sé si está bien Vi las estrellas y el cielo, te juro que me cortaron la sien Y ahora no quieres ver, wow, wow Me perdí, wow, wow, te mentí What happened? Si y nunca encontré la manera de tenerte Ahora solo quiero distraerme porque ya nada me llena y sabes. Cuatro días sin dormir, cuatro días voy sin ti Creo que me voy a morir, ando por el club sin ti Tengo el chain y no brilla si no estás tú Ando en el club, ah era sangre, joro Veo el antes, me evaporo Drogado, ya no mejoro Por la calle, ando solo era sangre, yo joro Veo el antes, me evaporo ya no mejoro Por la calle ando solo Cuatro días sin dormir, cuatro días voy sin ti Creo que me voy a morir, ando por el club sin ti Tengo el chain y no brilla si no estás tú Ando en el club y no muero aún Veo humo azul y te sales tú Pienso en ti, ¿por qué no me esperas? No te puedo ver feliz, deja de mentir, deja ese gil